ridicule et jolie quand tu es là. Toi aussi, quand tu es là, par ici, on tient à devenir plus grand que nous-mêmes et l'on se traîne. Nous aussi, on se démène. ridicule et joli.